Hello guys. Uh, hari ni cubaan berani ya. Mati berani gila cubaan gila. Aku dah pernah rasa dah Maggie goes Maggie Mami goes Paper ni. Tapi aku tak tahulah. Aku sebenarnya aku nak cuba ni je. Apa yang baru ni Ghost Paper Cook ni, cola. Baru. Dia ada cola baru, Ghost Paper punya. Dengan katanya biji cili ya dalam ni ada. So kalau aku tak makan roast paper ni tak apa Mami ni siapa yang nak makan masalahnya Aku cubalah makan ya sikit Mami mampu Sebab dah pernah rasa dah dulu Memang tak mampu pun nak makan <sniffs> Sedih So marilah kita tuang dulu air ya Tanpa membuang masa Cincaru Tiber Kalau bau ni batuk Ui, dah sampai ke tekak weh. Dah sampai ke tekak. Marilah kita tuang. Wah. Ayolah tuang habis-habis. Bukan nak bagi habis pun. Sekejap aku minum seteguk dua tu. <laughs> kita tunggulah gas tu habis. Aku nak rasa air tu dulu sebab air tu yang baru kan. Ni dah tahu dah rasa macam ni. Kalau rasa ni dulu tak tahu lah ini pedang macam mana. Hmm, takutnya. <laughs> Kenapa aku buat ni? Mata aku dah berair dah. Belum makan lagi. Ini adalah yang terbaru ya. Ah, limited e- edition. Apa? Limited edition Halloween. Edition ghost paper. Hmm, debak. Dengan kerjasama debak dan juga cheers. Mana saya nak tunjuk? Hmm, tengoklah sendiri. Boleh dapatkan di 7E. Tegatan anda. Dengan harga RM8.90. Okay. Marilah kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikalana fi ma ya Allah takutnya, takutnya. Gedi kau ni over over. Aku minum seteguk je. Rasa gil, rasa cili tu. Woo, terus dekat-dekat tekak ni kan. Tapi aku minum sikit je so tak adalah rasa pedas sangat. Aku rasa benda ni yang gila. So ah, perlu ke aku makan? Okay dah. Tu je untuk video kita kali ni. <laughs> Saya <sighs> Siapa nak makan perut? Aku dah terasa dah sampai ke perut. Masalah aku baru minum seteguk kau tak Teruk tu. Macam rasa air cili. Air air cili bergas. Terus terasa kat tekak aku ni. Sampailah ke perut. So adakah aku perlu teruskan ini? Jika aku teruskan pastinya akan menyeksa perut aku. Eh takut lah. Nak makan ke tak nak. Tapi siapa nak makan nanti? Takkan ada. Aku dah pernah makan dah ni. Nak cuba. Kita tengok orang makan. Macam best je tengok orang makan. Tahan pedas. Semua macam sedap je. Tapi bila kau nak makan. Hmm sedih. Semua kau tak tahan. Macam mana? Sian. Sian ke sian ke sian. Hmm darling I must not be on Chun Charu dan Krabu you know siapa tahu yang tahu yang tahu YT JT penatnya masa hmm. <laughs> tiba eh nak makan ke hitam lah <coughs> Dia orang kata lah, bebel je kau ni lebih. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cubalah suap dua. Padahal dah tahu dah rasa ni macam Tak payahlah tuan ni, ni beria. Masalahnya dah beli. Tengok orang nak beli juga nak makan juga. Orang makan relax je masalahnya. Sian ya. Best tool tengok orang lain makan. Bila nak makan dia sendiri. Ya Allah. Apalagi lagi makan je dah <coughs> Korang jangan lupa subscribe Aku dah penat-penat Nak menyeksa diri Aku tak boleh lah Mindset pada lidah aku Ku menangis Kalau aku minum air lagi pedas Cuba minum Tak makan dah tu. <laughs> tak boleh, tak boleh. uh, <laughs> okay, nampak ni. So, mission fail. Kat, kat, kat, kat, kat. <laughs> Ini adalah satu pembaziran ya, yeah, guys. Kata, kata netizen kat bawah tapi siapa je yang habiskan air itu memang selalu. Lah, dengan Mami Ghost Paper ni, taniah-taniah diucapkan kepada anda semua ya. Pada yang tidak percaya, tidak mengapa. Sungguhnya anda telah berani untuk mencuba seperti saya. Setelah kita meredakan diri tadi, tak terpakar rasanya. Adakah perlu aku menyambung untuk makan ni lagi? Rasanya tidaklah ya. Cukuplah sudah cukup cukup uh, sudah cukup sampai di sini saja daripada kelihatan. Tapi kan ada dah lagi sikit ni. Tapi kalau aku makan. <sighs> Tak cuba cubalah makan lagi sikit. Ya, ya, ya, ya, ya. Ye. Ya. Ni nampak ni nanti kata tak aku tak tak bubur perkencah pula katanya kalau tak bubur perkencah hidup lah keluar air mata ya jauh kering siapa je boleh makan ni dah pelik tu lah macam mana eh kau boleh makan ni muntah. Itu senang. Kalau bil bila aku berhenti aku pedih tau. Aku perhati kan je tu pun tak minum. Tahu now rasa. Teruk. kenapa lah aku pun bengong pergi beli kan. Dah beli kena lah buat video. Kau tak sia-sia. Kau penat beli. Ya. Alhamdulillah aku suap. Gua. Mana makan Da. Cuman ni lah boleh makan kali, Hebat, hebat. Wah, hebat satu kali. Tapi lagi sikit je. Ya. Kena habiskan ke? Aku pening ni. Eh. Dah lah Okay Mami kira dah habis Kali ah, minum sikit Oh, sakit tekak aku nak apa? Bila cili Hmm Wah, mata hidup <coughs> Okay Ah, macam mana nak buat tutup penutup video ni? Okay, jangan lupa like, subscribe, komen apa semua. Okay, terima kasih. Tak tahan lah ni. Jam tu je lah, bye-bye. Hmm. -bye.